Mimi nataka niambie nyinyi machifu, ile maneno mlikuwa nayo kwa ile serikali ya Uhuru Kenyatta mwachane naye. This is a new government, It's a people's government. Hii ni serikali ya raia ya kushughulikia hawa wananchi hawa, na kazi yenu ni kushughulikia hawa wananchi, na wale ambaye hamtabadilika tutatoa nyinyi mwende nyumbani. Wale ambaye mko tayari kubadilika, mkuje tufanye kazi pamoja. Nilisikia wewe Deputy Kabude Commissioner ati unasema ati maneno ilikuwa kidogo, ati kwa nini napelekwa juu? Mambo hii ya wananchi kuhangaishwa ni mambo kidogo. Sijui mimi niko hapa naibu wa rais. Kama familia 105 wanalala nje, wao wanasema ni mambo kidogo. Sasa kazi yangu mimi kama Deputy President kazi ya president kama watu 150 wamelala nje, sio Ndio mambo ya muhimu. That is what is important to this government and you people from the previous administration you need to shape up or shape out. Hii maneno hatutakubali tena. Na mimi niseme our police officers, we have a very professional police service. Inspector General wetu Bwana Kome hakujua hii maneno na hakuidhinisha hii maneno na amechukua hatua tayari. Deputy Inspector General was not aware. The regional police commander was not aware. We have a few rotten police officers within our service na tutawatoa haraka haraka haraka haraka mpaka tubaki na kikosi ambaye ni ya kusaidia wananchi na ni ya kufuata sheria. This is a people's government. Na President William Ruto is a people's person. His leadership revolves around the people. So government officers must align yourself to the president's thinking around the people. Hata sasa nisikia ati walikuwa nasema ati ni niende niongeleshe nyinyi huko kwa kiwanja nio nisione hii aibu. Unafikiria mimi ni mjinga? Eh, na wanafikiria mimi ni mtu mchinga? Ati wanipeleke huko kwa kiwanja ndio nisione hii aibu. I cannot, I'm not stupid. You need to respect me. Ati mnipange huko, mimi ni mtu ya kupangwa? Hawajui sisi hatupangwi. Si lazima nikuje nione. CNN is believing. Si nimeona ile maneno yalitokea hapa. Hapa machozi imenitoka. Wewe unakuja polisi unasimamia mali ya raia inavujwa ukiwa na buduki. Hiyo buduki na risasi ni ya kulinda wananchi na mali yao. Hapana ya kuja kusimamia uharibifu. So huyo polisi komanda tumemtoa na atachukuliwa hatua. Na nitamwambia IG, hii hasara hii watalipa hii. Yes. That is not your work, police officers. Please do your work. Protect life and property. But the good thing is that most kama iko court order ya eviction sawa, mupeleke kwa kamati ya usalama, kamati ikae iulize hawa watu wanatolewa, wataenda wapi? Kama watatolewa, watatolewa vipi? Lakini kuleta buldoza kuharibu mali ya raia na county commander anasimamia na butuki ambaye sisi tunamlipa mshahara imetoka kwa raia, anasimamia mali ya raia inaharibiwa. Hiyo ni kitu ambayo haiwezekani. Na mimi nataka niambie polisi mahali popote waliko katika Jamhuri ya Kenya, kwa niaba ya Rais William Ruto, any police commander who will supervise eviction and demolition without authority of the respective county security and intelligence committee, you'll be on your own. Hii maneno rais hakujua, sikujua, Profesa Kidiki hakujua, PS Remo Domolo hakujua, Regional Commissioner hakujua, IG hakujua, Deputy Inspector General hakujua, County Police Commander alipewa pesa akakuja kusimamia. Tayari tumemtoa Nakuru na tutamchukulia hatua ya kinidhamu. Tumemtoa. Msilaumu